kutib oling badiiy maydonimiz el suygan san'atkor sevgi muhabbat vafo ko'chisi haqiqiy talant egasi ustozoda san'atkorimiz shu farzandi hurmat umid aka saidqulov xizmatda navbatni san'atkorlarga beramiz barchangizga yoqimli xatiraymiz. eslatib o'tamiz sizga xizmat qilayotgan farzandim suhrobjon boltayev hamda san'atga shinavanda qizingiz gulnor va xizmatda qadamlaringizga san'at san'atni demangiz oddiy bir o'yin san'atning nonini yemoqlik qiyin sizdek bizdek muxlislar bor san'at hech qachon bo'lmaydi Endi kelinglar san'atkorlar uchun bitta chiroyli qarsak chalamiz va davramizni boshlab olamiz to'ylar muborak bo'lsin shuni rahmatjon azamatnikiga aytadi umidjon valijonikiga aytadi Qarının daşdan bular yakin Yakin hemse saya hem saya Qarının daşdan bular yakin Yakin hemse saya hem saya Kira bilmez yakşin hamsa Yakşı neydi birleşme okanı Senin birlen sileşme okanı Tuy bezimde birleşme okanı Alışmakka birişmakka Yakşı hem ay hem ay, Alışmakka birişmakka Yakşı hem ay hem say ızgaran toper Yakin barsa yittey koper Yuk yerden kuzgalan toper Yakin barsa yittey koper همساعة يا همساعة ويا kızın kızım der Yığlasan can küydüm der Oğul kızın kızım der Yığla sence on küydüm diyar. Kesen gül sen her gün keler Yakşı hemse ayemse aya Kesen gül sen her gün keler Yakşı hemse